شاگردای عزیز سلام امید است که صحتمند باشین و به امید موفقیت ها و پیروزی های هرچی بشر شما درس امروز خود آغاز میکنیم البته شما میفهمین که سنف هفتم هستین و مضمونی که میخوانین مضمون کیمیا می باشه یک مضمون عالی می باشه مضمون بدر بخور می باشه و مضمونی می باشه که فعلا تمام دنیا بالای از این میچرخه و موضوعی که ما شما بالای صحبت میکنیم تعاملات اعتراقی می باشه درس هشتم می باشه صفحه 47 و 48 می باشه و فصل سوم می باشه البته شاگردای نازنین روی موضوع تعاملات اعتراقی ما شما صحبت میکنیم و مواد ما بر شما نشان میتم و شما بعدا بالایش فکر میکنیم پیش از اینکه ما شما بالای اهداف آموزشی صحبت کنیم اول یک مرور میکنیم برای بالای درس روز قبل خود و یا ارتباط درس امروز خود با درس قبلی ما ایره ارتباط میشیم خوب بسیار خوب در درس قبلی ما و شما تعاملات جمعی را خوانده بودیم و گفتیم تعاملات جمعی تعامله می باشند که دو یا چند مرکب با هم ترکیب میشن و یک مرکب را میسازن که دارای خواص بکلی جداگانه یا علیده می باشد مثلا ما و شما تعامل سودیم با کلورین نوشته کردیم که سودیم یک انصار است کلور است با هم تعامل میکنن با هم تجمع میکنن یا با هم اتحاد میکنن و مرکب را میسازن که به کلی خواصش فرق داره و او را ما شما به نام سودیم کلوراید یا نمک تعام که یک نمک کاملا شناخته شده به سوی جهانی میبره ای را تولید میکنه حال میاییم برای درس امروز البته در قدم اول ما اهداف آموزشی را بر شما میخوانم یا بر شما میگم که زمانی که ما شما این درس میخوانیم یا زمانی که من این درس بر شما میدم باید کدام اهداف دنبال کنیم و ختم در ختم درس ببینیم که آیا اینمی اهداف برآورده میشه یا نه و یا چیزی که من بر شما میگم شما اینمی یاد گرفته تانسین یا نتانسین خب بسیار خوب اهداف آموزشی شاگردان الا اخیر درس باید بعد زیر نایلایه یک تعامل اعتراقی را تعریف و تعامل سودیم را با اکسیژن بنویسند مفهوم تعاملات اگزوترمیک یا حرارت دنده را بدانند تجربه را به صورت درست اجرا کرده بتانند آره من یک سواله که بسیار ساده و مختصر از شما دارم امید است که شما این سوال جواب بتین زمانی که چوب در بخاری می سوزنیم سوختن تیل در چراغهای تیلی سوختن گاز برای تسخین و پخت پس فرض کاغذ یا چوب و امثال از از نوع کدام تعاملات به نظر شما خود بید یک دفعه پیش خود یک مشوره کنین برای نیم دقیقه بسیار خوب آفرین کدام نوع تعاملات تعامل اعتراقی می باشد بسیار خوب اینان پس زمانی که شما تعامل اعتراقی رو میفهمید ما یک تعریف بیشتر برای تعامل اعتراقی میگم تعامل اعتراقی چی نوع تعامله میگیم عمل متقابل مواد ساده و یا مقلق کیمیایی با اکسیژن که همیشه بازار شدن انرژی و را صورت میگیره از نوع تعامل چی میباشه از نوع تعامل اعتراقی میباشه مثلا زمانی که ما زغال سنگ میسازیم یا زغال چوب میسازیم این طبعا دارای مواد کیمیایی میباشه. پس انرژی کیمیایی خود به انرژی حرارتی یا انرژی نوری این میتر یا تبدیل میکنه در این تعامل چی میکنه؟ در این تعامل هوا با کربن زغال سنگ یا زغال چوب تعامل میکنه و تبدیل به گاز کربن دیوکسید میشه که دقیقت ما این ما شما این تعامل به نام کدام تعامل یاد میگیریم به نام تعامل اگزوترمیک یا به نام تعامل حرارت دنده ما شما یاد میگیریم خوش شاگردای نازنین آل مواد ما بر شما معرفی میکنم بسیار خوب متوجه باشین آفرین گاز نشان میدیم بالون گاز زغال سنگ زغال چوب یک توتی کاغذ و همسال از این پس میکنیم آل خوب سختاندن زغال چوب یا زغال سنگ یک کم مشکل است فقط اون موادی که به طور ساده و آسان می سوزن ایره ما شما تجربه میکنیم پرد میکنیم بالون گاز میگیریم ایره گوگت میزنیم این یک تعامل اعتراقی می باشد بالون اینجا میمانیم بعدا چی میکنیم یک توتا کاغذ در پنس محکم میکنیم و ایران گوگت میداریم میبینیم که آیا این واقعا در میگیره یا نمیگیره در گرفت یا نه دیده نه بسیار خوب البته تعاملات حرارت دیده بودن خب مثلا ارگاه ما این شکل مد نظر بگیریم در این شکل تعامل اتراقی کربن با اکسیژن بر ما نشان میده مثلا زمانی که شما زغال پکه میکنین و تازه میکنین این حالت شما میتنین ببینین یا زمانی که چوب در بخاری میمانین زغال سنگ در بخاری میمانین زمانی که لمبه میکنه و آتش میگیره شما این حالت میبینید دیگه آله ما و شما یک موضوعه که بسیار جالبه بالاش کار میکنیم خب پیش از اینکه سودیم ما نشان بدیم یک دفعه بالای سودیم یک کمی ما شما صحبت میکنیم سودیم به چه شکل میباشه؟ به شکل جامد میباشه و ایره معمولا در بین بوتل های نسواری یعنی بوتلای نسواری که بینش دارای تلخاک می باشه ایره معمولا محافظه میکنن یا نگهداری میکنن چرا برزی که سودی هم یک فلز فوقلاده فعال می باشه شیش ساعت یا بشقابه که میمونیم و در بینش کاغذ پلتر قرار میتیم چرا کاغذ فلتر قرار میتیم؟ برزی که زمانی که ما و شما یک دوتا همه از بین بوتل کشیم بالازی قرار میدیم سودی هم به این شکلت ببینیم البته این سودی هم میباشه که رویش اکساید پوشانده یا زنگ زده این را بالای کاغذ پلتر قرار میشیم تا ای که تل امی تل خود سودی توسط کاغذ پلتر جذب شود وقتی که جذب شد آره ای را قطع میکنیم یعنی زمانی که اگر ما سودیم در مقابل اکسیژن قرار میدیم تعاملش فوق العاده بتی می باشه که تعامل معمولا ما شما به نام تعامل اکسیدشن یاد نکریم اما زمانی که ما شما را قطع میکنیم اما جلای فلزی سودیم دیده میتریم و اونو وقت که بعد از یک ثانیه یا دو ثانیه دوباره روی فلز سودیم مکدر میشه و این قسم می باشه که سودیم هم مجددا امرای اکسیژن تعامل میکنه و تشکیل سودیم اکساید میکنه اینال میره قطع میکنم میره قطع میکنم و شما جلایش رو ببینید متوجه باشین که زود ببینین بعضی که هم دوباره این مکدر میشه ببینین سودی یک فلز نرم است توسط چاقو و اشیای برنده ما میتونیم که ایره چه کنیم؟ ایره قطع کنیم دیدین شاگردای نازنین؟ دیدین؟ آفری نام خدا چی رنگ است؟ رنگ نقرهی جلادار می و میبینین که به زودترین فرصت روی امی طبقه نقرهی جلادار مکدر میشه الاشی می باشه که سودیم امرای اکسیژن ترکیب میشه و تشکیل سودیم اکساید میکنه انشالله دیده شد همگیتان فامیدین خواه خب، انشالله خیر فامیدین نه اینا اینم یک اگر که ما این نوشته میکنم مادل ساده است مادل آسان می باشه ما من بر شما نوشته میکنم شما در کتابچه را حتما یادداشت میکنید خب بسیار خوب متوجه تخته باشین بسیار خوب همگی متوجه تخته سودیم سمبولش Na سودیم در طبیعت به کدام حالت پیدا میشه؟ به حالت جامد جمع امروی چی تعمل میشیم؟ طبعا امروی اکسیژن اکسیژن هم در طبیعت به کدام حالت پیدا میشه با حالت گاز بسیار خوب اینه تعمل میتین وقتی که تعمل میتین روش چه پرشان اکساید سودیم یا سودیم اکساید پس نوشه میکنیم Na دو او بعد بعدا ما شما بالای از این صحبت بکنیم حالا آره، فقط اینمه قدر نوشه میکنیم não رو میکنم سودیم جمع اکسیژن زمانی که با هم تعامل میکنن سودیم اکساید میسازن یا به اصلاح ما و شما زنگ میسازن نی؟ زنگ سودیم هم میسازه یا تولید میکنم. این ما من یک دفعه دیگه بر شما میخوانم هرگاه گفتیم سودی هم در موجودیت اکسیژن قرار گرفته با اکسیژن تعامل میکنه مگر حرارت زیاد تولید نمیکنه این تعامل ما بران چیت میکنیم به نام تعامل اکسیدشن یاد میکنیم تعاملش بسیار بتی می اما زمانی که سطح جدید قطع شده فلز سودیم در تماس هوا قرار بگیره یعنی زمانی که ما سودیم ما قطع کردیم شما جلایش دیدیم هرگاه اینمی جلای شما در موجودیت اکسیژن هوا قرار بدین این به سرعت تعامل میکنه شما دیدین و در نتیجه سودیم اکساید میساز البته این تصاویر که میبینین زنگ زدن سودیم در موجودیت اکسیژن هوا میباشه که در اول یک توته یا یک کلوله می باشه اما زمانی که قطع می کنیم ببینین رویش امی جلای پلیزی نقره مانندش به وجود می یا تولید میشه و به زودترین فرصت این چه میشه این مکدر میشه شما نگفتین مرا کی را توزین کن چرا برای که ما هر مدل که نوشته میکنیم باید مدل خود چی کنیم مدل توزین کنیم توزین بسیار ساده و آسانه. خب شروع میکنیم گفتیم در تعاملاتی که اکسیژن وجود داشته باشه یا هایدروژن یا نایتروژن باشه یا به اصطلاح عمومی گاز باشه ما میتونیم از روی تعداد اتم های گاز معادله را توزین کنیم اما اگر اکسیژن وجود نداشت یا هیدروژن یا نایتروژن وجود نداشت ما میتونیم از روی دیگه اتم ها چه کنیم اینه کنیم اما در اینجا اکسیژن داریم اینجا چند اتم اکسیژن داریم چند اتم دو اتم بسیار خوب اینجا چند اتم یک اتم پس ما مجبور هستیم که چی کنیم ما مجبور هستیم که اکسیژن سودیم اکساید ضرب دو کنیم یعنی دقیقت ما چی میکنیم دقت اینمی دو را انتقال میدیم اینجا میاریم نوشته میکنیم دو وقتی که دو نوشته کردیم تعداد های اکسیژن به دو طرف مادله برابر میشه دو اتم اکسیژن اینجا داریم دو اتم اکسیژن اینجا داریم چرا بر ازی که دو هم شامل سودیم میشه و هم شامل اکسیژن میشه دو اتم اکسیژن شد و تعداد اتم های سودیم ما چند اتم شد ببینید دو دو چهار در حال که ما اینجا چند اتم سودیم داریم اینجا یک اتم داریم فورا چهار میگیریم چی میکنیم اینجا نوشته میکنیم معادله چی شد معادله تازه شد بسیار خوب مادر را انشالله فهمیدین بسیار خوب کس نیست که نفهمیده باشه همگی فهمیدین آفرین نام خدا دخترای لایق خواه خب. ایناله یک ارزیابی میکنم خب تعامل اعتراقی چی نوع تعامل میباشه بسیار خوب تعامل میباشه که مواد مغلق یا ساده کیمیوی با هم با اکسیژن هوا ترکیب میشه و یک مرکب جدید میسازه که اینمی تعامل به نام تعامل یاد میکنم به نام تعامل اتراقی یاد میکنم خب بسیار خوب شاگردای نازنین یک سواله که دیگه هم به ارتباط ارزیابی درس جدید شما میکنم خب به نظر شما زمانی که سودیم امرای اکسیژن تعامل میتین آیا این یک تعامل اتراقی میباشه یا نه؟ کی میگه تعامل اتراقی است و کی میگه که نیست؟ خب شما بگید بسیار خوب شکی باجان خب شکی باجان بگه زمانی که سودیم ما امرای اکسیژن معامله میکنیم یا تعامل میکنیم این سرعت تعاملش کم میباشه یعنی تولید حرارت نمیکنه و این تعامل ما برام تعامل چیات میکنیم به تعامل به نام تعامل اکسیدیشن یاد میکنیم که بعدا در صنوف بالاتر شما ما بالای موضوع اکسیدشن صحبت میکنیم و این را میفهمید و هرگاه خب نازنین جان بگو زمانی که ما سودی همه قطع میکنیم درخشندگیش شما میبینین بچه شما دیدین و دیدین که به زودترین فرصت این مکرر شد اله چی میبشه؟ بسیار خوب میگن که چی میبشه که دوباره روی از چی میبشه؟ اکسیژن یعنی اکسیژن در اینجا عمل میکنه هم امرای اکسیژن دوباره تعمل میکنه و هم اکساید میسازه که البته ما شما بری مادر لیر نوشه کنیم بیره توضیح کنیم بسیار خوب آره داخلین دقایق قصاد درسی قرار داریم و ما مجبور هستم که بر شما یک کار خانگی بسم کتابچایتان را بگیرین امرای قلمایتان حتما کلوکی دارین آفرین خب، سوال اول آیا تامل اعتراقی را در حیات روزمره ایتان دیده اید یا نه اگر دیدید این را میکن از بین خانه گرفته تا دکانهای مستری تا خرمنهای گندم و تا جنگلاتی که در جهان در میگیره شما یاره یادداشت میکنید سوال دوم سختن جنگلات از کدام نوع تعامل میباشه؟ یا خواهد بود این من قبلا هم بر شما گفتم نوشته میکنین و سیومش بعضی اوقات آتش گرفتن ورکشاپ های موتر خرمنها ها و یا کادان ها از کدام نوع تعاملات خواهد بود کل از این ما بر شما گفتیم دوباره شما این میاره در کتابچایتان چی میکنین به حل سوالات میپردازین و در کتابچایتان ای را چی میکنین یادداشت میکنین خب این بود شاگردای نازنین دخترای مقبول درس امروزتان خدا کنه که همیشه فرا گرفته باشین و به امید از که درس های بعدی رو خوبتر بتانین یاد بگیرین و فرا بگیرین موفقیت های هر چه بیشتر شما رو میخوایم به امید پیروزی های چه بیشتر شما خداوند نگهدار و حافظ شما باشه خدا حافظ شاگردای نازین خدا حافظ